i més d'un miler de persones s'han manifestat pels carrers del centre de la ciutat convocades pel sindicat CGT. En arribar a la plaça de Sant Jaume han dipositat a terra 43 flors, una per cada estudiant mexicà desaparegut al setembre de l'any passat a l'estat de Guerrero, dels quals reclamen que continuï la recerca. Amb crits anticapitalistes, els manifestants han demanat més justícia social i menys repressió. La sola, fue la única. I sota el lema per la regeneració democràtica del treball i la justícia social, uns 300 treballadors i delegats sindicals de l'USOC han recorregut aquest migdia als carrers de Barcelona. La Unió Sindical Obrera de Catalunya reclama que els programes electorals dels partits es transformin en un autèntic compromís amb l'electorat i que es lluiti contra la corrupció. També volen una modificació de la llei orgànica de llibertat sindical per trencar amb el model de representació bisindical.